2番線ドアが閉まります。ご注意ください。 作霍军铁路集团南北线特急日出号一号列车。本次列车开往上溯，途中经过霍军站、竹林北站。下一站霍军站。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Sunrise Limited Express bound for Shansu. We will be stopping at Hejun Station, Xiulan North Station. The next will be Hejun Station. We wish you a pleasant journey. Thank you. 本日も 各君鉄道グループをご利用くださいましてありがとうございます。この電車は、特急、サンライズ、1号、上宿行きです。途中、各君駅、シルバーキャンドル北駅に停まります。次は、各君駅に停まります。各君駅、各君駅。ご乗車ありがとうございます。 9番線、ドアが閉まります。ご注意ください。駆け込み乗車は危険です。おやめください。 欢迎您乘坐霍军铁路集团南北线特急日出号一号列车。本次列车开往上素，三号车与五号车为自由席，优等车厢是八号车。本车为禁烟车，请勿在车上接打电话。谢谢乘客们的配合。下一站，终点上诉。Ladies and gentlemen. Welcome aboard the Sunrise Limited Express bound for Shansu cars 3 through 5 are passengers without seat reservation. The green car is a part of car number 8. If wish to use your mobile phone, please go to the end section near the doors. The next will be Shansu Station. We wish you a pleasant journey. Thank you. 本日も各君鉄道グループをご利用くださいましてありがとうございます。 この電車は特急サンライズ1号上宿行きです自由席は3号車から5号車グリーン車は8号車の一部です車内は全て禁煙ですお客様にお願いいたします車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑になりますのでデッキでご利用ください次は上宿駅に停まります 竹引北站尚未开通，请您在上述站转乘竹引铁路线。对您的影响，我们深表歉意。竹引北站将在五月一日开通。 达终点，上诉站，可换乘竹银铁路、雪银线、银川线、宛平线。请检查您随身携带的物品，以免遗忘。感谢您乘坐霍军铁路集团列车，欢迎您的下次乘车。Ladies and gentlemen, we will arrive at the Shansu terminal in a few minutes. passengers changing to the Shuline railway lines, please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us. We look forward to serving you again. まもなく終点上宿に到着いたします。職銀鉄道線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。本日も各君鉄道グループをご利用くださいましてありがとうございました。 上宿、上宿。終点です。忘れ物のないようご支度ください。この電車は、当駅止まり、回送電車です。